с вероятностью 0.5. Таким образом, я задал, что у меня выборка будет разделена поровну примерно на две подвыборки. И респондентов, у которых в этой переменной оказалась единичка, я как раз и поместил сюда, так задав это условие. То есть модель будет строиться только на респондентах из России – с условием rand равно 1. Затем я планирую взять респондентов rand равно 0 и проверить, как работают на них полученные коэффициенты. Тем самым я проверю модель на устойчивость. А пока что я запускаю имеющуюся модель. Во второй табличке мы видим, что r квадрат, полученный именно для обучающей подвыборки, равен 0,506. Это несколько меньше, чем r квадрат дисперсионный, но достаточно близок к r квадрат дисперсионному, из чего мы делаем вывод, что линейная регрессия неплохо моделирует наши данные, нашу искомую закономерность. Следовательно, в дальнейшем для этих данных нет необходимости искать другую форму регрессии. Мы видим, как распределилась межгрупповая вариация и внутригрупповая вариация. Почти поровну, но, к счастью, межгрупповая чуть выше. Дальше мы смотрим на таблицу с коэффициентами. Прежде всего, конечно, смотрим на столбик Sig, чтобы убедиться, что все коэффициенты и константа – в генеральной совокупности не равны нулю. Действительно, нулевая гипотеза здесь отклоняется на 95% интервале, а нулевая гипотеза как раз и состоит в том, что в генеральной совокупности эти величины равны нулю. Значит, мы считаем, что они не равны в генеральной совокупности. И если бы какая-то из этих величин генеральной совокупности была бы равна нулю, мы должны были бы удалить соответствующий предиктор из модели и заново построить модель. Теперь нам осталось проверить, действительно ли наша модель устойчива. Для этого нам надо перезапустить ее. При этом сохранить предсказанные значения. а также остатки, простые остатки, не стандартизованные. Continue, OK. Мы заново получили те же таблички, но обращаю ваше внимание,